ကျူထောင်ငါတို့အဲ့ဒါတော့လေတကယ်ကျူပြန်အဲ့တော့ဆိုလည်းမ share share ပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော် public share လေးနေဟဲ့လား share ပေးကြပါအောင်ဗျာ budget ကိုရ share ပေးလည်းရပါတယ်နော် share လေးဟုတ်ပါရပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးနေထုံးနေဟိုလေး share လေးနေအားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ကိုကိုဒီစနာရီယိုအဘဘေးတိုက်ကြီးအဘလာစာလာစာနေအစာနေဟုတ်တယ်ဗျโอเคပါခင်ဗျာဥပါနာရေရရတယ် ကျွဲနားတော့လေကျွဲပါပါလာရေကျွဲကျွဲကျွဲလက်တုံနေတာတဲ့လက်ပွင့်တာဒီယိုဒီယိုဒီယိုလက်တုံကျွဲလက်တုံကျွဲလက်တုံကျွဲလက်တုံကျွဲကျွဲတော့လက်တုံကျွဲဟဲ့ဒီဒီ ရေးသွားချိုးချွေးရပြန်တယ်ရေးသွားချိုးချွေးရပြန်တယ်ရေးသွားချိုးပြီးရ Okay ပါကျွဲလို့နော်ဆောင်ရတယ်နော်ကျွဲလို့တကွက်ပြသွားတာကြောင့်ကျွဲမှာတကွက်ပြခြင်းအမှတ်တရဟလားပြောတာကျွဲမှာတကွက်ပြခြင်းအမှတ်တရဟမ်ဘေးရကျွန်တော်ရောက်လာပြန်မယ်ကျွန်တော်ပြောမှကြောက်တော့ရှိန်ဟာရရရရဒီဒီကိုကြောက်အောင်တော့နှမတော့အကြောက်ရတယ်ပြန်မယ်လေကောင်းအဲ့မောငါသုံးမကြလို့ရှိရင်ကောအဲ့ကျွဲတဲ့ဖာငန်းနဲ့အကျဲတဲ့အဲ့လိုပဲကြိုက်နေကြတာငါသုံးမကြလို့ရှိရင်ကောပြောတော့မှာငါသုံးမကြလို့အဲ့ဒီကောအဲ့ဒီကလည်းကြောက်ဆိုင်ပြီးကောစိတ်မစိုးကြအောင်ကျွန်တော်အမူကြီးကအဲ့လိုပဲ အဲ့ဒါကြောင့်ဆဲတယ်ပြောရင်မကာဆိုလည်းကျွဲအပေဆဲတာကျွဲရမယ်လော်လည်းပြက်ဆဲပါ AC ပဲအဲ့လိုပဲနေတာကျွန်တော်က AC အဲ့ဒါလေးတော့မှလည်း7နာရီကပါလေဟာကျွန်တော်ဒီစောင်းမ်းပဲပြောတာနော်ဒါနဲ့ပွဲရလဲကောင်းနေတော့ညာထပ်ဆွဲလာအောင်မဲလားပါလေဟာကျွန်တော်ဒီ15မိနစ်လောက်စောင်းတာလို့ဆက်နေမထိုးနေတော့လားနည်းပွဲကောင်းမဘူးတည်တော့ပွဲတွေတော့ကောင်းနေထပ်ဆွဲမယ်ဗျာနောက်ကြရင်ကြားမလို့ညာရွေးရအောင် Rồi miếng nhau mình là bạc mình á, awa. Ada jadi okey ya kalau jadi dia kurang saja kalau ya ya upi ya upi ya oh miau tu aku ni upi tuan eh macam tu upi upi dia tu upi upi upi upi Lão con này làm chết quá đi Em sẽ làm đi Chỉ chết một cái đầu nguyên kia này à

Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Tú no, tú no, tú no, ya, tú no. Arriba, arriba, arriba, arriba. Oh, guardato, tu đi Qui no. No, rico. 뒤집어 뒤집어 나 뒤집어 나 내가 뒤집어 뒤집어 뒤집어 거 맞잖아 라봐 라봐 라봐 라봐 이거 해라 오 đi 놓고 晒着哇咱别了都给我别再给他呗炸喽 ကုန်လုံးရှင်းပြီသွားလားမင်းကိုကုန်လုံးရှင်းပြီသွားလားလေးရောက်တော့ပြန်ကြပါတော့ပြန်ကြပါတော့တတ်မရှုံးတော့ပြန်ကြပါတော့လေးရောက်မြောက်ကလည်းနော့သွားတာပဲပြန်ကြပါယောရေးပါကီဒီနေဆောင်းတောင်းနေတာဒီနေ့ဒီနေ့မပေါ့ဘူးအာဘုံလည်းဥပ္ပလက်တောင်းတာကိုပြောလေဥပ္ပဟာဥပ္ပဘာအာဥပ္ပဘာတွေးနေဥပ္ပဟာမုံမုံဒီနေ့မပေါ့နေလိုက်မနေ့မနေ့မနေ့ကပုံမှန်တယ်မနေ့ကဒီနေ့လည်းပုံမှန်တယ်မနေ့ကမနေ့ကလုံးဝအလန်းနေအေးအေးရှော့နေတာဆိုဟာလား၁၇ဘောတော့အေးဒီနေ့လည်းအလာလေးပဲပြ Kira lebih, kira lebih, kira lebih, kira lebih. Lu tadi apa? Ini lah wes. Ah, nggak lupa pang, ah kau nih nggak paham ini, ah lupa pang kau nih ah kau nih sebi ke. Kro kro, brother, kro kro. Thank you. Lupa pang kau nih ah kau nih jadi apa ini? Allah no. Kau ini kau besi ya. Oh, ini jam bro. Ari ari. 别炸！别炸！别炸！我包走，包走，来了，包走。哎，你有你的，你的包走。来来来。 Dimakan, dimakan, dimakan, dimakan, dimakan. Mati enggak, mati enggak. Ồ, chết ấy nào xô quả, nó đấy là quả thật chi à. Xem xem thằng kia là ta gao game đấy. Xem pin nó xem pin nó. Nó sao đấy dòng gì. Không được đi. Không được nó. Đâu lên đâu lên. Vậy vậy. À bên mày cái vehicle ra đây, vehicle ra đây. Chết chỗ đó dòng gì, nó còn quả. Cái phô này tắc chi à, dòng gì, dòng gì. 你给破，你给破，你给破，你给破！别的我的，我来来来，来来来，老王嘛，老王嘛，不老王嘛，不老王嘛，不老王嘛，不拦截路标，拦截路标，拦截路标，别 A 别 A 嘛，别 A 嘛，过别 A 嘛，不老王嘛，不老王嘛，不老王嘛，来标。啊！今天我们做在 A 边的，是那个 A 在 A 边的，呀的，哎，来，看到看到看到，都理解了。对了对了对了，大 G 在 A 里。 အမောအပေါ်အပေါ်အပေါ်ကြီးလေဒီလေးနဲ့ကြာလာတဲ့ကောင်လေးကမြင်ရအောင်လေခုနကခုနကလေရောက်လို့ဖုတ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးပြန်ကြာလာပါပြန်ကြာလာကောင်းလိုက်လားဟာကောင်းပါလေလေတော့ဝိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဝိုးပါမယ်လို့ကျွန်တော်လက်မအပဲလေးမနှိမ့်တော့ပြဝိုးလေးပဲနှိမ့်ဟဲ့လားတောင်းချောင်းနှိမ့်ဝိုးလေးဟဲ့လားစက်နှိမ့်ခိုင်းရရနော်ဝိုးလေးနှိမ့်လိုက်မင်းကလည်းရန်ကြီးလူတက်တာရှိတယ်။မင်းကလည်းတကယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်။အာဘာကံပါလဲဆိုတလား။မနေ့ကအဲ့ကျွန်တော်လေး 明年啊，哎，不要叫，哈那边，那边，那边叫，现在一天嘛，一天来点啊，点啦，哎，处理啊，少，该一点，稍微一点，偏疲劳，很少偏点少着。我哩，那来多路，别飘路，一天，哎，该一点，一天来点，给把手卖完，给捂完，都，都哇，再再再来点，哎呀，哎呀，明年啊，哎呀，那边，那边叫嘛叫，哈那边一天来点。哎哎哎，哪方来？哪方来？哪方来？哪方来？哪方来？哪方来？Mark the location. hạ bụng hạ bầu xong nhỉ nào đi đá rồi đá rồi con đá rồi xin đá rồi xin kéo kéo đó nó hầm tí mà tí mà bây giờ mình cái nhau đây đây đây mình cái lên cái pin đi mình cái lên cái cả mà cả phải cái pin ta ta nào mà đây là cái pin đó đó đó lại lại lại đây cái đó lại nè 完了完了完了完了完了完了完了，萝卜萝卜萝卜萝卜萝卜萝卜萝卜，快点快点快点快点，走走拿鞭来了，你又拿鞭来了，我又鞭来了，又来鞭子，又来鞭子，又来鞭子了，拿鞭子拿鞭子，没也真没得，我来去用几杆标，没拿完的没鞭拿鞭，哦，你都走哩，不要不要，哦，你走，等下。 Ah, dah lah. Nak poin tau no? Nak poin, nak poin. Tu eh balau ni, tu beri mana? Yo. Mana mana? Tu tu, tengok tengok. Tadi tiga. Nak kau jadi, kau jadi. Ada ya. Ya ya, pull lại, pull lại, con pull lại. Cho lại, cho lại, cho lại. Pull lại, pull lại, sâu lại, bỏ là cô liền. Liêu, liêu. Liêu, à? liêu, liêu, liêu, cho bạn yêu mình là. nó không mà cho cho cho nên nong mà sao là yêu mình à? là. Ờ. Ta khá rồi, nó được rồi đấy là

တကယ်လည်းကျွန်တော်ခုနဆင်းခဲ့နေရဒီဘက်နေရနော်နေရလားအဝေးပဲလားဒီဘက်ကနေရမန်းရှိရအဲ့ဘက်မှာသူတို့နဲ့ခုနတွေ့ရနော်အခုအဲ့ဘက်ကနေပြီးဒီဘက်ဒီကိုသူတို့ဒီဘက်ဒီဘက်ကြည့်ကျွန်တော်ပတ်တော့တာမြင်လားအဲ့ဘက်မီတာ4000အဲ့ဘက်ကနေဒီဘက်ဒီထပ်လာတာဘယ်တော့တက်ချင်လားဟလားပေါက်ရိုက်ပြီးတော့ဖစ်ချစ်တာဖစ်ချစ်တာဖစ်ချစ်တာအဲလို့ပြောရုံမမို့လုတ်တယ်ထင်ပါကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းတော့အပါခေါ်နေတခါဆိုတင်းမောင်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးတာဗျအဲ့ဘက်မှာကားကြီးနဲ့ထိုင်ဆောင်တယ် ကျွန်တော်ကတင်းမောပေါ့ပါကွာစင်စင်တော့မစင်ရဘူးအကုန်ရှော့ကုန်တယ်ရှိတော့မတရားလာမလို့ခုတ်နေတာโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလုံးမရအောင်ဖလက်ဖလက်ဖလက်ပြီနော်ဖလက်ဖလက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလောက်တယ်နော်ဖြုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလင်းမလင်းမတူမတော်အရှိအောင်နောက်တကားနဲ့ထပ်ထွက်သွားနောက်တကားနဲ့ထပ်ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချောင်းဝင်နေတယ်မတော်နဲ့တော့ကောင်းမှာတကောင်လဲလား nice nice nice nice nice nice ဒီမှာကားကြီးတွေ့လို့လေကွာ တယ်ဟိုကစားကြည့်တွေ့လို့ရက်လိုက်တယ်မနေ့က challenge ပေးလာဘရိုတွေမရဘူးမရဘူးလင်းသူတွေအာကျွန်တော်ခုနပြောထားတယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေပြန်ပြောမယ်နော်မနေ့က challenge နှစ်ခုအောင်တယ်နှစ်ခုလုံးတယောက်ကျွန်တော်မပေးပါဘူးမရဘူးစကားသွားပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တန်နှစ်သိန်းခေါ်တယ်တယောက်တန်တာတယောက်ကြခဲ့တယောက်ကြခဲ့အာဟုတ်ကမရတော့ဘူးတတ်မလားတတ်မလားတတ်မလားညပါညပါ một con một con một con một con lưu phá mà mía đâu nó lưu lưu lưu lưu lưu một con một con một con một con mía mía mía mía mía rồi mía rồi mía rồi mía rồi mía rồi bảo lên bình tĩnh chấp mà không nên đẹp đi tôi tôi tôi này này này này này này này mông mông mông mông mông mông này này không đi đó ờ à là không đi đó còn à là không đi đó còn à mẹ piêu piêu piêu piêu piêu nó chết đây piêu nó chết đây piêu nó chết đây piêu nó chết đây 要不要？下来下来下来！我来我来我来我来我来来来来！ 来来来，哇，好垃圾哦！ဟိုနဲ့ကဖင်တစ်ချက်ထည့်လိုက်来来来，ဖေး牛逼来吧！နောက်တစ်ကြည့်ခဲ့ဦးနောက်တစ်ကြည့်ခဲ့ပါဦးကျေးဇူးပြုကျေးဇူးပြုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်နောက်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပါဦး OK ဘေးကနေနိုင်မှာကြောက်တော့ဥပိတော့မမာတော့ဟုတ်မင်းမကြည့်လိုက်တော့ဥပိမာရင်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောပြီးသူ့ဘက်ကထွက်လာနေတယ်ဥပိတော့ကြောက်တယ်အဲ့နောက်ကိုင်းတိုက်ကက်အနမီတဲ့ဥပိပူကြောက်တာမနော်ဒါမှမဟုတ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဟောဟောဟော kia hồi này nha nhưng mà mọi người đó là hỏng tàu này ô là là là cũng đó là cũng là cũng là đi đi đi đi là sau cái câu được quả ấy rồi ấy ấy ấy ấy ấy tân này tân này ngã tới tân này ngã tới kịp phang ấy phang ấy tân này ngã tới shit ấy ấy đâu vậy anh bao giờ anh bao giờ đi ở đâu đâu đâu anh ta đều anh ta đều đủ anh ta đều đủ yes yes yes đi đi chạy là chạy là chạy là đi đâu chạy là 到了，跑不赢嘛？啊，古代 A 一路过来，你得路，阿拉，哦，这 A 一路过来，你得路，阿拉，哦，明白，明白，明白 A，let's go，抓没拿，抓没拿，抓没拿，抓没拿，拉拉拉拉拉，溜了，溜了，溜了，溜了，溜了，没脾气耶，你，知道没？啊，嗨呆，啊嗨呆，啊，兄弟，六六六六六六秒了，六秒了，五秒了，五秒了，五秒了，哦，溜哦，溜哦。 要不去他家里，他那那条，要不，鸡，但是晚安我，我那边，我那边，他那边，他那边，我那边，六六六，二不，没钱，没，六六，顶顶高点吧，顶高点，六六六，两一百，啊，不不好我那边，我那边人呐，是他妈的，我那边，我我没了。 ဒီတကယ်လောက်တာနော်တကယ်လောက်တာနော်လောက်တာနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြနော်မိတ်ချမ်းပြီပြမိတ်ချမ်းပြီစတာဟောအလားလေးနော်အလျှော်လေးอ่ะနော်တက်ပတ်ပြေးတယ်ဗာလေဟာပြမိတ်ချမ်းပြီစတာဟောဟုတ်ကဲပါဦးဘေးဦးဘေးဦးဘေးဦးဘေးကန်လည်းပေါ့ဖေးဦးဘေးဦးဘေးဟုတ်ကဲပါဦးဘေးအိုးဟုတ်ဖင်လေးပဲကန်တယ်ဦးဘေးဦးဘေးဦးဘေးဦးဘေးကန်နေတဲ့နေရာလေးကန်တာတိုင်းနေဟိုးလေ啊，我们来，我们来嘞，我们来嘞。ငါကိုင်းကြအောင်ပဲလေရစားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဖြုတ်တယ်နော် အာအကောင်ဖန်ကတော့ဟိုအချောင်းနေတယ်ဘေဘီလာမြုပ်ပေးပါဦးအကောင်စကောလာလာမြုပ်လာအဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မရီမရီမလောက်ပါဘူးမရီကပေါ့ကားခေါ်ရတာကွာအကောင်ရအမမကားကြပါကြည့်ဟုတ်တယ်ကားကြတယ်ကားကြဖန်ကအချောင်းနေပြီလို့ sky black ဘာပြောလိုက်တော့အချောင်းနေတာအချောင်းနေတာ 방어. 가장 방어. 나 방어 줄. 네네네네네네. 어, 리우야, 좀 잠만 와라. 리우이. ကျွန်တော်တစ်ချက်ကအရင်မှန်သွားတယ်လီရောနောက်ကျတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်းမရဘူးသူကရပါတယ်အေကီပါ nice လီရောလက်နောက်ကျလီရောလက်နောက်ကျနေကျွန်တော်လက်မြန်တာ 刚刚回来的，是啊，搞的。哎，不会，你不往这里。我操！哎，搞一个。我我我我我我溜溜溜溜溜溜过来，叫你不往这里。什么什么给哪里？什么给哪里？ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကောင်မအလားလေးကြံနေလေဒီကောင်မအလားလေးကြံနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့အာအလားလေးတော့ဝိုင်လားလေးလားလေးဟုတ်တယ်နော်ကိုလီဟုတ်တယ်နော်ကောက်ကွယ်ကောက်ကွယ်ကောက်ကွယ်ကောက်ကွယ်အော်ရှောအော်ရှော အော်ရှော့တော့ဟုတ်လားအော်ရှော့အော်ရှော့အော်တယ်ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်လာလာလာလာလာလာလာလကောင်းမကျော်လကောင်းရောက်ရေးပွဲရောက်ဘယ်နှပွဲတော့လီယောချက်ကဘယ်နှပွဲဆက်တော့နှစ်ပွဲဆက်တွေလာချက်ကနှစ်ပွဲဆက်တွေလာနေပြီဘာသာလို့ဟတ်လားဟာဒီလိုကောင်းနေကွာချက်ကနှစ်ပွဲဆက်ဟိုတနေ့ဟိုတနေ့လေးပွဲဆက်တီးဘူးလို့နောက်ပွဲလေးပွဲပါထပ်စားရင်တော့သုံးပွဲဆက်တော့လီယောတရာဟိုဟိုတနေ့တော့လီယောကသုံးပွဲလေးပွဲတပွဲလေးပွဲလေးပွဲဆက်ဒါကြောင့်နောက်ပွဲလေးပွဲလေးထပ်ဆွဲမယ်လား बोल ना कु दा हो ना तो ना ये बोल ना ये बोल काम आ गया भाई अरे काम हो बा गाजो काम ले कोई ना 对没没有没有阿强拿对的对耶老板啊啊啊啊 no no no I got no I got no sorry oh sorry I got no I 快瓜ငါတက်ဖို့တော့မတက်မတက်ပါနဲ့လို့ဥပ္ပေခဏလေးပါခဏလေးပါခေါ်ပါခေါ်ပါလေးခေါ်ပါဟာလာလာ Via ah, su qua. Dale, dale. Come, come, come, come. Tao bé biang xong, tao bé chơi mà live it, live it, nó đá bị live it mà, nó đá yêu cái nào xong vậy. Đi mà. Tao giờ cố được, cố được, cố được, ba rồi, à, ba rồi, à, ba luôn à, ba rồi. Ba luôn ba rồi. Ba rồi. Không biết biết Không biết biết giờ là gì xa ra vô, tí lên cái này ngang còn, suy ra cái này ngang còn thì ha. biết Victory belongs là us. Ờ, ờ, có này đâu, vía là, let's go, let's go, là